ассалаумағалейкум армысыз қазақ елі міне бүгін екінші мамыр 2023 жыл іле аудандық алматы облысы полиция департаментіне келіп тұрмыз кеше біздің тәуелсіз журналистіміз Думан мұхаммедкәрім ағамызды 25 тәулікке заңсыз қамаған болатын міне бүгін мына жерде мұрат оспанов ағамыз асылбек қарайып, және дәулет бауырларымыз міне дума Кәрім ағамызға передачка алып келіп тұрмыз міне қазақ елі барлығыңыз көріп отырсыздар барлығы заңсыз передача келіп жатырмыз сондықтан міне аманаттарыңыз жетті сондықтан осы қолдау көрсеткен барша азаматтарға азаматшаларға алғысым шексіз міне аманаттарыңызды әкеліп міне имам мұхаммед кәрім ағамызға міне передача шалып келдік кеше бірінші мамыр күні имам мұхаммед кәрім бауырымызды жазықсыз заңсыз 25 тәулікке қамаған болатын сол қазір мына бастығы жиналысқа шығып кетті қазір передачаны өткізіп содан кейін мұрат ағамыз асылбек ағамыз ішке кіріп сөйлесіп шығады содан сөйлесіп шыққаннан кейін қандай жағдай болғанын хабарлайтын боламыз сондықтан баршаларыңызға рахмет алла разы болсын әрқашан міне осылай бір бірімізді қолдап бір бірімізді қорғап жүрейік ағайындар сондықтан күш бірлікте баршаларыңызға рахмет алла разы болсын you